Bon dia, sóc el doctor Pere Clavé, sóc l'investigador responsable del grup CIBER de l'Hospital de Mataró i l'objectiu d'aquest videoclip és explicar-vos la recerca translacional que fem amb aquest grup amb la búsqueda de noves molècules per tractar els pacients que tenen trastorns de la motilitat del colon, que com sabeu són pacients amb malalties molt freqüents com poden ser, per exemple, la malaltia diverticular, l'helipós i els pacients que tenen el síndrome de Baudrillard-Tarp. L'objectiu d'aquest vídeo és que vegueu com estudis que comencen, que comencen en el banc de laboratori, el que els anglesos diuen el bench, acaben amb assajos a prop del llit del malalt, el que els anglesos en diuen el bedside. I això és així, perquè l'objecte de la nostra recerca internacional és desenvolupar conceptes i productes que permetin, al final, millorar el tractament dels nostres pacients. de motilidad digestiva eh, estudiamos eh, mediante técnicas fisiológicas in vitro eh, muestras de pacientes que previamente han dado su consentimiento y que han sido previamente descartadas por el patólogo como sanas. Estas muestras nos permiten el estudio de la motilidad in vitro y de la y de la respuesta a fármacos que nosotros testamos y la liberación eh, de neurotransmisores. Eh, aquí en este equipo de baño de órganos tenemos una serie de cámaras o copas eh, donde mantenemos el tejido, en este caso es colon humano, a una temperatura de 37 grados en, en un medio fisiológico y estas muestras eh, presentan una motilidad espontánea, como se puede ver en la pantalla. Esta motilidad la registramos mediante un transductor de fuerza que nos permite valorar las contracciones que tiene este tejido in vitro de forma espontánea y también nos permite valorar eh, la liberación de sustancias como neurotransmisores que nosotros estimulamos mediante un estimulador de campo que está conectado a unos electrodos. Esta técnica nos permite valorar eh, o diseñar estudios que en, en, muestras de pacientes control nos enseñen los patrones principales de motilidad en estos pacientes y eh, nos permiten estudiar enfermedades del colon que son muy prevalentes y desconocidas y que eh, con otras técnicas en pacientes in vivo no se podrían realizar. Nuestro objetivo también es probar fármacos y diseñar estrategias, farmacológicas para tratar estos pacientes. Eh, uno de los estudios que se publicó eh, por parte de nuestro grupo eh, con el estudio in vitro en baño de órganos de un fármaco fue eh, trasladado más, más adelante en pacientes y se hizo un ensayo clínico que previamente se había optimizado utilizando esta técnica y valorando el efecto de, por ejemplo, fármacos espasmolíticos. También mediante esta técnica diseñamos protocolos y llevamos a cabo protocolos para estudiar enfermedades y valorar el desarrollo de nuevos fármacos o eh, probar nuevos fármacos que podrían ser una buena estrategia para tratar algunos pacientes que, que en estos momentos no tienen un tratamiento de referencia como los pacientes de enfermedad diverticular, los pacientes que sufren hilo posoperatorio o otro tipo de pacientes que no tienen una pauta clínica clara. Eh, mediante esta técnica y otras técnicas como la técnica de electrofisiología pues nos permiten diseñar protocolos que más adelante eh, eh, nos, demuestren qué alteraciones se dan en estos pacientes o qué fármacos serían los óptimos para tratar a estos pacientes. Hola, soy el Francesc Espín, soy cirujano del Hospital de Mataró Eh, la meva recerca bàsica es dedica a estudiar malalts amb diverticulosi que s'intervenen en aquest hospital, dels quals estudiem la malaltia diverticular i el trastorn de motilitat que això comporta. Em dedico bàsicament a l'estudi de bany d'òrgans, eh, amb tires de colon, de sigma d'aquests pacients i a eh, l'estudi amb histologia i intentant identificar canvis estructurals, canvis en la histologia, que puguin justificar trastorns de motilitat que després veiem en el, en el ball d'òrgans. Com sabeu, la malaltia diverticular és una malaltia molt prevalent, de la qual no es coneix eh, ni l'origen, ni la seva evolució, ni els trastorns de motilitat que si ben detectat eh, encara no tenim caracteritzats. Eh, us vull explicar el bany d'òrgans. Eh, ahir es va operar un hospital, a l'Hospital de Mataró, per una neoplàsia de recta, del qual després d'haver signat uns consentiments informats eh, ha prestat el, seu, el teixit del, del, de la, una part del teixit de la cirurgia per fer un estudi amb endòrgens. Aquí podeu veure com s'ha preparat el teixit amb una solució especial de la qual es tallen unes tires i aquestes tires es, peixen, es pengen posteriorment amb un bany d'òrgans el qual té un circuit d'aigua que si veieu refrigerat a una temperatura constant en tot moment, manté, manté aquestes tires vives. Aquestes tires van connectades eh, amb un fil, amb un transductor de tensió i a la vegada té dos microelectrodes connectats al voltant de la tira. Què ens permet tot això? Ens permet detectar canvis canvis eh, de tensió en aquesta tira, és a dir, escurçaments i allargaments d'aquesta tira i a la vegada ens permet eh, estimular aquestes tires amb un camp elèctric que està controlat amb un altre equip que tenim eh, més endavant i que eh, podem, eh, podem estimular aquestes tires amb, una, eh, amb un camp elèctric determinat, controlat en tot moment, amb una determinada freqüència i que ens transdueix amb uns canvis de motilitat. A la vegada, podem aplicar diferents fàrmacs en aquesta en aquesta copa i en aquesta tira concretament, amb una concentració que també coneixem i que també és controlada, i podem veure els canvis en la motilitat que es tradueixen. Més endavant us ensenyarem un registre on es veu com aquesta tira de colon, al cap d'una hora d'equilibrat, comença a descriure una motilitat eh, constant, rítmica, que anomenem contracció rítmica espontània, i els canvis que es produeixen després de l'estimulació de camp elèctric o d'haver afegit diferents, diferents fàrmacs. Amb aquesta diapositiva podeu veure el producte final de la nostra recerca translacional. Com podeu veure, ja hem publicat tres estudis sobre el trastorn de la modalitat del col. En el primer estudi, el que hem fet és descriure la fisiologia, els mecanismes normals de neurotransmissió utilitzant mostres dels pacients estudiades en el bany d'orna. El segon estudi també és un estudi bàsic efectuat amb bany d'òrgan, però amb aquest estudi ja hem avaluat el potencial efecte d'un fàrmac, el d'utiloni. I aquest estudi ens ha permès posar les bases per començar un estudi clínic randomitzat, el tercer d'aquesta diapositiva, on podeu veure on ja hem demostrat l'efecte clínic del d'utiloni amb un assaig clínic randomitzat. El procés que va des de a la gènesis de l'estudi bàsic fins a l'aplicació d'aquest producte amb un grup de pacients i l'obtenció de conclusions, se'n diu recerca translacional.